Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Evet, yeah. uzun zaman görüyorduk. Bugün Botan Beyaz. Demolition. Oo, Demolition. Demolition. Aa, tamam ona tepki veriyoruz. Of. O Botan Beyaz. beyaz Adam biz... zengin. Ne kadar şey var. Onun adı Engin. Hmm. Neyse arkadaşlar hadi videoya gidelim. Geçelim. Daha şey, daha kaslı oldu. Hmm, yani spora... Spor, spor yapıyor. Nice. at the scene where we see the brother losing his damn mind over the stuff he thought it could control and wind up so somewhere completely unrelated. And what's been said and what's done actually brings a lot worse in his head. If anybody wanna know how story got to unfold, the more you wait, the more heavy you're the more. Nasıl İngilizce öğrendi yani? Şey Amerika'da mı buyurdu acaba? Hayır, yok Turkey. Everybody wanna know how story got to unfold The more you wait, the more heavier the boredom They probably thought I'd go and do anything that's wrong The course been cut, now it's anywhere I wish to no go found around this lonely town The fuck you do without your crew You told me many things, but half of the shit you said late to waste now You oh, know oh, like Cold mornings, oh. still no fun This broken town don't want to talk to how you get through some reasonable shit and alcohol. Wait, arkadaş şu an Türkiye'de. Şu an Türkiye'de mi? Maybe Wait, onun şey- gerçek şarkı mı? Kendisinin şarkı da olabilir. Ama şey gibi yani sanki şey yapmaya çalışıyordu. Yani belli dudağla şey şarkı takip etmeye çalışıyordu. Gibiydi ama yani onun şarkı Havalıydı. da olabilir. Evet. O yüzden. Havalıydı. Aa, öyle işte beyan beyaz. Aa! Botan beyaz. <laughs> Demolition. Demolition. Demolition. Ya ve bir dahaki sefere görene kadar. Barış.